عليكم ورحمه الله في النهايه بعد ما عرفنا طريقه حل رمي صغار على قناه وعلى تعزيز الصوره الملونه بكم واسئله عليهم في الفيديو بتسالوا واي سؤال في بدايه الدوره الرئيسيه بتعدي واهم حاجه بس هي خليك مديرتك وضيف تعليقات حد ان شاء الله ربنا يسجل حاجه لاهم نعم، عناصر العالم كله ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله نحاول السنه نشوف ونطلع على اسئله من العيبه من الكتاب لان طبعا حسب الوزير اللي شغال معانا من الحي وبنتمنى ان انتم ربنا يوفقنا دي وتكونوا تقدروا واحد بحيث ان احنا نعدي من الظاهره العامه لدار الامان وعلى تقدير صحيح ونقوم بفوائد مصر والعلاقه القادمه وشكرا لكريم عادل وحازم ايه والحمد لله بعض النص من العسكريه من عسكريه دوله الاخوات وكيفيه التعامل الجماعي لو عندهم مشاكل الكلام ده بجانب كتر الغلطه الصحيحه لازم نهتم بالجزء كيفيه الحاجات المسؤول والقطاع السريه لازم تتعمل ولازم يكون عليها شحنه وشكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 16 علم كيمياء لغايه وهي سنه معتمده سباحه التعليقات وهتبقى من جد عشان تدخل تعمل بعض المعلومات المهمه في هذا المجال بعد إطار سريع على رمز من زي الوسيلة بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي وأحبابي طلاب الثانوية العامة العام دراسة 2021 21 في منهج الكيمياء في الثانوية العامة آه، وده بعد التعليمات الأخيرة اللي أقرتها الوزارة واللي جت على لسان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم آه، واضح من الكلام ومن ومن المؤتمر الصحفي للوزير ان طالب الثانويه العامه دلوقتي آه، اصبح هيعتمد على نفسه بنسبه 90% علشان يدخل لمرحله الجامعه فالطالب المجتهد واللي يحاول يفهم المنهج هو اللي هيقدر ايه يوصل لبر الامان ونتمنى ان جماعه الطلبه انها تحاول بقى ايه تستخدم آه كفاءتها الشخصيه وذكائها وتبعد عن نظام الحفظ إيه طبعا في جزء في الكيمياء محتاج الحفظ الرموز الكيميائيه والمعادلات الكيميائيه وزياده الرمز الكيميائي إيه ولكن الطالب لازم يعرف يركب إيه المركبات لازم يقدر يحلل الاسئله لان الاسئله ممكن تجيب بطريقه غير مباشره على كده انقاذ الجميع الكيمياء الثانويه العامه